મહાશિવરાત્રિ બે હજાર ત્રેવીસમાં તમારું સ્વાગત છે આ પવિત્ર રાત્રિએ જો તમે જાગતા રહો અને થોડી જાગૃતતા જાળવી રાખો તો તે તમારા જીવનમાં અસાધારણ સુખાકારી લાવશે આ મહાશિવરાત્રિએ મેળવો રુદ્રાક્ષ દીક્ષા એક ખાસ રીતે ઉર્જાન્વિત કરાયેલો રુદ્રાક્ષનો મણકો જે તમારા ઘરે ફ્રીમાં પહોંચાડવામાં આવે છે આ ફક્ત એક રાતનું જાગરણ નથી આ તમારા સૌ માટે અંતઃજાગૃતિની રાત બનવી જોઈએ